KRS دیگه خاطرم نیست زندگی کجاست خاطرم نیست همه بادو خاطرم نیست کجامو از یاد میبرم لحظه هامو ما چه غریبونه زندگی کردیم هیچ جمعه قاتلم نیست اسممو نپرس خاطرم نیست و بی اثرن تریاق ها مسمومم دریاب چه بادی میزد اون پاییز عجب شلاقی میزد تو گفتی که همه دیرم که مذاب بود تعم سینت گفتم میرم که تعم دیگه است تو گفتی همه میرم من زندگی میکنم تا نای باقی مونده میسازم راه و تا بیرای باقی مونده نفس فقط یک کلم است میکشم واسه جمله های باقی مونده این یه درخت میره برگاش نگم از جرعت چی بگم جاش این یه درخت هم میره برگاش زنده مادونی که میوه برداش با تراوت منم پر بی تراوت یه خونی یا گرگ اتفانه بی ترانه است بقا اینجا زلزله است کی دل ما رو این مدلی بنا کرد Man, you're tall. رد خوب رد خون رسم سر و بود ساختی رو مشکلات وسط راه دور بای نور خام و کور ذره ذره را به زور میری با به پشت پاک قریب ها و لنی اشتها و به فنی بهت بسندم باس ساخته ها اینجا همی برا تو کش کردی راه اینی که برگردی وسط راهی و انگا لنگ پک هم دردی با کی با سر پشت رو دست ها تو سر دوت کن نبینی هیچی نیست جز این آشناهای بد پشت کن و یکی هم دل دل میداره تو این همه فقط یکی اینی که پلش سپور باش و همه میشه شبای دیوونه تل کن این حرفای سرکاری رمقو گرفتم گرفته بدن حرفای حقی که گوی تا نصف زدم من نمیتونم خیر کسی رو بگیرم وقتی خودم کل اکیپا رو دیدم همه چی کشیدم همه تو شرقیدم دادن اون که نمیداد و دیدم من با زدن رفیقامو دیدم وقتی یه بطن کل تو سه شماره میرم وقتی همه تلوامو دیدم نمیتونم خیر کسی رو بگیرم به خودم هم حال نمیده عقب مونده ایرون فاس بگیره همه رفتن نمره ساده راست کشیده نمیره میره میره دومارو کیان آدما یکی میشه من یکی تو شانس دیگه احتمال میدم دیر پادرا چون میخواد بیاد انتقام بگیره اینجا به قهرمانم مدال نمیده با اینها شاید منو یه روینه خواب ببینه اینجا همش ساختگیه اینجا آدم فقط مجبور مات بشینه کسی به کسی راست میگه ماشین و خونه داشتن اینجا فانتزیه جالبه زبون من تو اگاه یکیه KRS Beat کسی حواسش به تو نیست دختر مادر که مرد پدر رفت سمت هروئین مجبوری نصف شب و پا بدی به پلیس تا بری تو ماشینا و بزن و بیست کسی حواسش به تو نیست پسر خشت شیمیایی به کردن تو رو میز خاصی دیدم نوشته پرونده پی خفکی با دوید پنجشنبه صبح کسی حواسش به تو نیست من میگردی دنباله یه لقمه حلال تو شرکت مواد غذایی فامیلتون جیبت خالی پول نیست و بیمه تو راضی بمون اگه اختلاسای شرکت رو رو بکنی میکنن اتباهی گوزن کنارت کار میکنه باقی روز خوشحالی هستیم که بچه تو خونه خوابیده خوب